Hello，大家好，我是阿龙。今天呢，我们要来去新竹的城隍庙以及北埔老街。那我们出发喽！啦，经过了长途跋涉，我们现在呢已经到了城隍庙啦。 <laughs> 来来来，阿龙呢介绍一下这间庄家蚵仔煎哦。我呢点了肉丸以及蚵仔煎，还有贡丸汤。不得不说呢，这一间阿龙没有上网查过，里面的东西不错吃。特别呢是那个蚵仔煎哦，那个饱满的蚵啊，连这个面衣呢都有大海的味道，实在是太厉害啦。还有这个贡丸呢，里面呢有满满的香菇。 不知道是否新煮的贡丸都这样的好吃哦，实在是太让我谢经验啦！哎，不对啊，是经验呐。 <laughs> 接着下来第二间冬瓜鲜草丝，那这个呢在网络上也非常的出名哦。等等呢，来喝喝看。阿龙呢，刚刚看到这一间水蒸蛋糕，那这个蛋糕呢蛮特别的，我拍给你们看哦。 那阿龙本身有一块咸蛋糕呢，它是用烤的哦，有机会呢再分享给大家哦。 接着下来，周家烧马吉。那这一间马吉呢，在网络上呢也是非常的厉害哦。它的特色呢，就是它是修的马吉，再直接呢丢到这个偷刀壶里面去搅拌哦。等等呢，我是买这个芝麻口味的，再吃给大家看哦。 好了，各位，这个外面太热哦，所以呢，我还是觉得躲在车里面吹冷气，来试试看这个冬瓜仙草丝，看是什么样的口感哦。 它这个甜度呢，非常的甜哦。如果有十分的话，应该可以到八点五分的甜哦。那这个仙草呢，是整块的，所以它吸上来呢是一条一条的，应该也就叫做这个仙草丝的这个由来了吧。那阿龙本身呢是没有吃这么甜啊，所以比较不推哦。那如果你是属蚂蚁的话呢，可以来尝试看看哦。再来这个烧马吉哦，它这个呢非常的大颗哦，来试试看哦。 它的里面呢包着黑芝麻，它非常的烫哦。那这个皮呢，应该是要等它冷却之后呢才会 Q Q 的。现在呢是这种一寒呢就化开的那种感觉哦。那它的那个芝麻味呢非常的够哦。那它总共呢好像有三个口味的样子哦。它有原味花生跟芝麻哦。那它每一颗呢外面都会裹上这个花生粉哦，所以呢我就没有再选花生口味的。整体来说非常的推，值得购买啊，两颗五十块而已哦。 接下来，北埔老街。 各位，这个呢超厉害的，大排长龙呢。各位，这个呢就是刚刚这个路边的这个豆花哦，有没有看到？它的料呢非常的多哦。那它的这个冰呢是姜冰，非常的特别哦。现在来试试看看哦。哦，那个额外一提，这一碗这么大碗才三十五块而已哦。什么阿荣，既然忘了说口感没关系，那我来说。 姜汁冰浓郁不呛鼻，豆花菇溜又细腻，珍珠 Q 弹好棒棒。推，好啦，各位，我们今天的新竹一日游结束了，没有错，就是这么样的突然。那喜欢的影片，请请我点喜欢并且分享。那我们下次见，拜拜。